Знаю, что многим нравится звук от моей кисточки. Поэтому немножко попропитаем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Следующий э, кусочек. опустилась. Elisa. писать.